Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing tentang tiktok marketing Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya mendengar kata tiktok Karena hampir seluruh dunia telah menggandrungi aplikasi ini ya <clears throat> jadi saya kasih gambaran lagi apa itu TikTok TikTok adalah salah satu platform sosial media yang memiliki durasi video 15 detik dan 60 detik yang lagi tren saat ini di kalangan milenial walaupun kenyataannya hampir semua kalangan menggunakan aplikasi ini tapi lebih dominasi kalangan milenial atau generasi Z yaitu umur 16 sampai 24 tahun. Kenapa banyak disukai? Karena TikTok ini sudah dilengkapi fitur-fitur dan efek video yang memudahkan penggunanya untuk mengedit video sehingga lebih menarik seperti filter, stiker, dan motong video. Jadi berbeda sama media sosial lainnya, untuk TikTok sendiri memang fokus untuk video dan sudah dilengkapi proses editing video jadi tidak perlu aplikasi editing video tambahan dan fitur-fiturnya sangat mudah untuk diaplikasikan ya apakah TikTok efektif sebagai salah satu promosi Mari kita lihat. Karena TikTok merupakan sosial media yang lagi naik daun, yang lagi banyak dibicarakan oleh orang dan banyak yang dipakai oleh orang lain termasuk para artis, selebritis termasuk anak-anak remaja yang hampir tiap hari menggunakan aplikasi ini ya TikTok berhasil mengalahkan Facebook dan Instagram sebagai aplikasi kedua yang paling banyak diinstal secara WhatsApp dengan total 220 juta download pada 2019. Ini luar biasa aplikasi ini. Dalam waktu tidak begitu lama telah berhasil mengalahkan Facebook dan Instagram. <clears throat> Begitu juga dengan Facebook dan WhatsApp. Di mana rata-rata satu orang bisa menonton 100 video TikTok per hari luar biasa bayangkan satu orang aja bisa menonton 100 video TikTok ya seperti kita ketahui video TikTok tidak panjang-panjang paling sekitar 15 detik atau 60 detik sehingga menghilangkan kebosanan ya pengguna TikTok ada di semua generasi terutama kaum milenial tapi disarankan karena isi video TikTok lebih baik dijauhi dari anak-anak lebih fokus ke dewasa <clears throat> ya TikTok dinikmati hingga orang dari luar negeri jadi TikTok ini bisa diakses seluruh negara jadi apa yang bisa kita buat dari faktor-faktor ini Ya, TikTok bukan hanya aplikasi yang berisi kesenangan dan hiburan semata, tapi TikTok bisa dimanfaatkan menjadi peluang untuk media promosi yang sangat besar. Jadi teman-teman, karena prestasi TikTok yang telah menarik perhatian penggunanya, di situ kita bisa manfaatkan sebagai peluang untuk promosi ya <clears throat> ya ini adalah tampilan dari TikTok jadi teman-teman bisa langsung ambil handphonenya langsung kalau misalnya yang punya belum akun silahkan di download di playstore tinggal ketik tiktok langsung di download dan untuk registernya sama seperti instagram ya jadi nggak perlu saya buat tutorialnya <clears throat> saya cuman ingin menjelaskan Eh, ini ada profil perhatikan ada likes ada komen ada share ada caption dan hashtag jadi ya mirip seperti media sosial lainnya terutama mirip dengan Instagram ya di sini lengkap datanya jadi bisa kita lihat dari tampilannya berapa angka yang di share berapa orang yang komen berapa yang like caption apa yang digunakan begitu dengan hashtagnya ya ini target yang akan kita capai ya untuk promosi di TikTok jadi tugas kita adalah semakin banyak likes komen dan share maka semakin cepat pulang masuk for your page ya jadi teman-teman tugas utama kita adalah membuat video sebanyak mungkin, semenarik mungkin, sehingga bisa menarik atau memperbanyak likes, komen, dan share dari netizen. Sehingga akun kita, akun TikTok kita berpeluang besar untuk masuk for your page. Pertanyaannya, apakah for your page itu? For your page adalah atau biasanya disingkatan FYP adalah sebutan untuk kolom for you di beranda TikTok. Jadi kalau misalnya video kita sudah viral, maka akan muncul di beranda TikTok. Istilah ini biasanya digunakan untuk hashtag atau tagar dengan tujuan agar video masuk ke kolom FYP. Jadi <clears throat> semakin viral, semakin banyak like, semakin banyak yang share video kita, maka peluang besar masuk ke for you page jadi sehingga istilah apa dia akan biasanya akan digunakan untuk hashtag atau tagar dengan tujuan agar video masuk ke VV. Video yang berhasil masuk ke VV adalah video viral dengan banyak likes dan viewers. Ya. Jadi harus belajar bagaimana membuat video viral atau video yang banyak disukai oleh penonton sehingga memperbanyak likes dan viewers oke okay. bagaimana cara masuk for you page pertama buat konten yang menarik jadi kita harus memperbanyak riset konten seperti apa yang banyak menarik dan kita bisa riset juga dari for you page di tiktok dan kita bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat konten yang menarik sehingga konten kita banyak dilirik oleh <clears throat> pengguna TikTok lainnya. Dua, rajin dan konsisten upload konten. Ini jangan lupa ya, sama dengan video sosial lainnya. Gak ada cerita tanpa rajin dan konsisten upload konten. Tanpa konten, jangan pernah membayangkan untuk viral dan jangan lupa kalau bisa kita upload konten terjadwal dan konsisten ini yang perlu kita jaga rajin membalas komen ingat <clears throat> transaksi terjadi karena ada kedua belah pihak bukan sepihak ya atau bertepuk sebelah tangan jadi setiap ada komen kita wajib dan segera membalas komen tersebut sehingga ada transaksi semakin banyak komen maka semakin besar <clears throat> peluang kita untuk masuk ke for your page. Selanjutnya, gunakan hashtag yang sesuai dengan konten. Jadi, jangan misalnya ada hashtag yang lagi, lagi viral, tapi tetap kita konsisten dengan konten yang uh, dengan hashtag sesuai dengan konten. Jadi sesuai dengan konten aja, fokus dengan konten kita, gunakan hashtag. Dan ini ya tetap ya, walaupun sesuai dengan konten, kita tetap memilah juga hashtag apa yang sesuai dengan konten, tapi banyak digunakan oleh orang lain. Sehingga peluang untuk di konten kita dilihat orang lain lebih besar. Oke, gunakan background lagu yang sedang hits. Jadi di fitur TikTok itu disediakan tangga atau peringkat lagu-lagu yang lagi hits jadi kita bisa berpeluang ya kalau bisa lima besar tiga besar menggunakan lagu backsound yang telah disediakan yang telah diklasifikasikan oleh TikTok <clears throat> jadi sehingga peluang untuk konten kita hanya dilihat lebih besar oke ini yang terakhir yang paling penting ini masalah mindset masalah mental kita harus selalu semangat dan jangan menyerah ya <clears throat> semua butuh waktu semua butuh trik semua butuh cara yang penting jangan menyerah Terlalu upload selalu analisa konten seperti apa yang diinginkan oleh netizen atau penikmat TikTok tips membuat konten yang menarik Pertama, buatlah konten yang memiliki histori bercerita. Jadi <clears throat> konten kita ya kita buat bercerita sehingga lebih menarik atau lebih emosi bagi penonton. Ya, kita bisa mencari inspirasi untuk membuat konten-konten yang bercerita atau bisa kita menganalisa konten seperti, cerita seperti apa yang banyak ditonton di TikTok. Ya kita lihat kembali lagi kita lihat di FYP-nya itu sebagai bisa dijadikan sebagai inspirasi. Nah, ya selain itu kita bisa soft selling juga ya jadi konten yang menarik itu bisa kita sisipkan ke lebih dari produk nah, di sini adalah strategi marketingnya jadi ketika penonton TikTok sudah tertarik nonton konten kita ya kita bisa sisipkan kelebihan dari produk kita tergantung tujuan promosi kita di konten tersebut apakah hanya untuk membranding ataukah ataukah untuk memperkenalkan produk atau yang lainnya jadi disesuaikan dengan tujuan dari promosi kita di konten tersebut ya sisipkan testimoni dari pelanggan nah, ini luar biasa ya testimoni dari pelanggan jadi konten di tiktok itu tidak dibatasi jadi kita bisa berekspresi bebas ya apakah video itu kita buat testimoni dari pelanggan ya dengan bentuk drama cerita sehingga berbentuk soft selling sehingga penonton tidak merasa dijualin dengan melihat konten video kita di TikTok ya lengkapi dengan harga produk nah, ini kalau misalnya uh, pengikut dari akun TikTok kita sudah banyak ya. Jadi kita nggak perlu lagi soft selling. Jadi kita bisa langsung hard selling. Kita lengkapi dengan harga produk kita sehingga uh, penonton atau penggemar kita bisa langsung call to action. Jadi jangan lupa kalau sudah loyal penonton kita, kita bisa terapkan call to action bisa dilengkapi dengan website bisa dilengkapi dengan link WA nomor WA atau IG tergantung kemana kita arahkan untuk closing oke okay. goals TikTok jadi tujuan TikTok itu adalah ada istilahnya Queen dan King jadi apa ini jadi istilah queen atau king ditunjuk, ditunjukkan untuk sebuah akun yang sudah sangat mahir dalam bidang tertentu. Jadi ingat teman-teman, kalau buat akun TikTok itu buatlah akun yang punya spesialis. Jadi bukan campur-campur atau punya tema. Jadi seperti kita buat akun tadi uh, apa aku uh, konten itu ber, bercerita begitu juga dengan akunnya kita harus memiliki tema spesialis sehingga kita bisa mendapat julukan Queen atau King ya sebuah akun yang sangat mahir dalam bidang tertentu dan sudah mendapatkan istilahnya adalah Charlie Demilo yang sangat mahir menari maka akan disebut Queen oleh para pengguna lainnya karena takjub dengan kemahirannya jadi teman-teman tetap fokus pada konten jadi tunggu dulu semakin banyak penonton kita semakin banyak pengikut akun tiktok kita semakin mengingat atau kangen dengan konten-konten kita barulah kita melakukan jualan dengan dilengkapi harga produk dan call to action ya terima kasih eh, di sini dulu eh, saya sampaikan tentang TikTok marketing jadi TikTok marketing adalah sebagai media soft selling ya untuk usaha kita jadi soft selling <clears throat> oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.